La paix sans la femme, c'est une paix cassée. Les femmes viennent à la reconstruction de la paix sans agenda caché. Notre but, c'est de construire la paix, de restaurer la paix, que les gens vivent ensemble pour mieux euh, développer, pour mieux avancer, euh, promouvoir les droits.